нағыз озық технология шын мәнінде осындай емханалар ел үшін халық үшін өте қажет нәрсе бұл емханада жұмыс істеу деген үлкен абырой сондықтан баршаңызға аманшылық тілеймін